Hau, bai hona dukela, eh? Ja, hena baten fiatzen. Hore, eh? itxura, erraik. Nik Ikusten, jagin egen. Eh? Amanita palioidez, supervenenosa. Liburu zakil horrekin, dena bera neuz eitzu. Ah, fari triste inbarri mote. Izte, kuadrilla zapotzu nire duko, ze. Zatorran bat, o. Oh. Zatorran bat, txerri bat ematen dik. Txerri bat Eta kaitu emendian, ose, kaxe, i barkutik atea eta buru afaten Er! uf! <laughs> Sí, señor, ¿sí o qué? Ya, mi angustia posible, Dewey. ¡Doña, espérame! ¡Ay! ¡Fuera, Tijuana! ¡Un cuchillo estaba sufrido, joder! Zilu egun bestalde batera puntatu ez? Bentsat, oen ez diku jo askorik ingoi. Eh? I, Mikel, zera pizatuk diko animal puzka batek, e? Eh? Puta idearik ez. Gandoatz baten baino gila du fijo. Hau, e, eh, perre txiko espeite, pa? Ja. Dino ongoi guzti ez mani. Suerte, txarra. Imike, eta bazurri ematen badiau? Bazurri, eh? Ze problema zeo? Bertan uste badiu putre jango ite, moten? Eta erabatzen badiu gute? Seguro espezie protegitu edo loko hostie legalen badukela. Ze protegitu eta ze hostia? Inorrez gaitu ikusiko, diuna hartu kotxera man, eta txera. I, i erretxe ikuste duk. Ez duk oroitzen behi eruen ze hori? I, Mikel, Bazureta ze gaitukela, eh? Ez bella. Ja, ejemplu badu jode. Gaitzen badik, dida baten akabo kuadrilla. Motel tranquiloago. Honen adu, kaltzagana joatia. Bera jakingo eh, jateko una den edo ez. Altzana? Karnitzero estupa. Barkoan aharki flipatu giteke? Itze, txoratzen hasia. Barkoan kontatu orduko herri guztia jakingoik. Minio, basurrian hondik du kontatu barko dupa? Atzaman diauta, listo. Ezin dio esan guk diaula. Ez gaitxukera iztaria, koño. Zea jola nola hartu diaun, azken finan goxunguka faltzeko bai. hortikan. Ez ez, zui, emendikan. Zio nago hortikan dela. Ai, ez aiz enteatzen. Zaten baiat emendikan dela, emendikan da eta listo. Apostu nahi duk? Ai, kapostutako. Tia, guatzen mik emendikan. Dios, nahi Ara, eta oin ze? Ik dizimulazak. Apa, Kipo. Apa, apa. apa. Se, eixen jan. Eixen jan? Ah, nengatik esatezu. Ke ba, hor barna tzaman du botia. Furtioen baten bat, puta semia. Animali gaxua. Bueno, zepoek hori dute bakizu. Bat zanpatu eta akabo. Ta, nora daramazue? mazu, eh? gana. Bo, gutxinean basotik kanpoa. Homen beste animalien zatar izatea posible du. Pentsatzu egaitzen baduela. No nahiko kristo montatuko zen. Pues, sepa dónde Kultibo a zepa hondi banan jarri eta beltan usteltzen lajatzen te quería? Ya. Bueno, bueno, va. ba, ondo segi, suelta izan. Venga. Cago en Dios! Bain ere, derrein jau. I, txotxolo batzu ez dite ba esango zehostin barriun, ez? Pertsolak ezan gaituk bai, baina guardia bizatuz geho, gure aginaduk. Ze guarda, ikus duen guardan baten bat omen barren hau Hei, E, bere lekoan ustea. Zer du, Mikel, oen atzea bote barria izo, zer? Agun dios, foio ederrian derrian posible dia usartu. Motel tranquiloago, elkarrekin ez gaitu pa. aurrea, kotxe bertan diuta. Aba. Aia te Oain kapuren bagarko dio. Ze? Zena edo kapota zikintza oze. Zakia. Zabat ete? Baina trapu bat, ostia, trapu bat esan iat. Honekin de puta madre galetxuko egi. Aia. Hale baina, kakala, ostia, kakala, oh. Hanguan, Aragi, por de catar de Hango, ya ve. Ya, voy a que ya, guarda tu gata? Hostia, ¿orís tu guardabar? Ay, vaya dar en jaula. Esta es Begira, tu Niño, mira aquí, cuchiga, chiqueta. Saca la Begira, hostia. ¿Diría aquí, sale yo, puto, ori, eh. Ya es con tu raza en carguero, gurarpe, y aquí, ¿Os importa llevarme al pueblo? al pueblo? Es que se me avería el coche y tengo que bajar al taller. Es que... Es que no vamos al pueblo. Eso, no vamos al pueblo. Es igual, con que me dejéis en la carretera general ya me apaño. Esta zona es muy tranquila. Solo hay algún que otro cazador furtivo. Hijo putas. Desde luego. Es que a este paso no vamos a poder ni venir al monte. Sí, yo contra la caza no tengo nada. Pero con fundamento, coño. En temporada, con licencias, con carnés y todo lo demás. ¿Y qué haces si pillas a uno de esos? Depende. No es lo mismo cazar un pájaro que un zorro. ¿Y si es un jabalí? ¿Un jabalí? Con los pocos que quedan. A ese lo empapelo vivo, vamos. Le pongo una multa que se caga en los pantalones. ¿Para? Corain. Un control. Mala suerte. Voy a ver qué pasa. mala suerte. Cago en la puta. Gurea tan hizo este Danitzu ni un basur de puta horrekin harrapatuz gehoak kabo. y bai comerilla. en mendizales aquí a akil uraia zabelle esan ditet. Sasi tartea, emango está se Eta ze, kuadrilloka faia ze? Itzakila se Hendi kaiua badu kafaritan pentsatzeko. Bia, eto basurdik, ez perre eta asostiai. Hain eh, eh. zakin garratze hostia nahi. Zera, basurdila esarneko ipa. Ze! Baita ze! Atzatik anen dukitu! Ez aztaufa! Absurde alu hori! Bai alua, iasi batetik an! Bain iasak ezkaro, joder! Hortik apan joder, Mikel Espailari! Hortik antakia, kontxartuk eta zerte! Oain ez nahi duk barduk? Ia! Txorua nahi dio? Ai, kaka, hobe txorua nahi, tia. Resu, katu baino. Hazte mugilatan sartenaken. aken. Ide hona, zuken? Korrekin, iken, afari puzko horrekin. Pusko kentara Ikieto parao. Badrila koiz deus ez. Aitxodok? Ixoa. Ha ha ha ha! give me the